Forza, Vi. Ti accompagno a casa. E poi è morto. E io pensavo che sarei morto. Con lui, nessuno. Il sonno è un presagio di morte, l'inevitabile. Non so neanche dire se adesso lo sveglio. Insomma, potrei essere già morto, no? Non fissarti su questo, Vi. Non ci pensare. Tieni, ho delle medicine per te. E mega bloccanti, presi regolarmente impediranno che le cose progrediscano troppo in fretta. E in più dovrebbero tenere tranquillo il tuo ospite. La pseudoendotrizzina è da parte Effetto opposto. Accelera le cose. Scatena il demone, per così dire. Devo stendermi un po'. Vic te l'ha estratto dal cane. Mi porta fortuna. Promettimi che cercherai di dormire un po'. Misty, aspetta. Eh, a proposito di Jackie. Sì? Jack, era il miglior amico che io abbia mai avuto. Neanche da morto. Se fossi qui, ti direbbe di alzare il culo dal letto la mattina e di fare ciò che devi. Ma ora devi riposare. Quindi, dormi, ti prego. e ucciderò chiunque cerchi di ostacolarmi, compreso te. Jennifer, com'è che stiamo parlando? E io che cazzo ne so. E tu che razza di gioitoi saresti? Levati dalle ectopalle! Ok. per chi lavori, dimmelo. Oh. Prenderò io il controllo. Troverò un modo. Hai sentito? Mai più, pezzo di merda. No, così no. Ficcati un ferro in bocca e premi il grilletto. Lo sento, le nostre menti si toccano. Sono come muffa sulla frutta. Ti infetto. Non posso farci niente. Mi senti? Se potessi vomiterei, cazzo. È solo una coppia dell'engramma può essere anche là fuori, da qualche parte. Io... Io ti ammazzo! Fallo! Che cosa aspetti? Oh.

Non ah, è nessun vestito. Sono Takemura. Dobbiamo vederci. Vieni al Tomstein. Mm. E perché dovrei? Perché sono quello che ti ha salvato la vita. Non mi sono ancora ripreso. Non dopo tutto quello che è successo. E ci vorrà ancora del tempo. Ci posso passare attraverso? Se vuoi continuare a vivere, ha già suonato. Homestar, Jasper. Quindi allora no, non devo andare di qua. Devo andare qua. Sai qual è la cosa peggiore di questo posto? Ah, Basta strozzate, apri! Siamo qui come Sinceramente non ho voglia di fare anche le, le side quest. No, non posso. mi piace. Cioè, ci sono i servizi. Se devo andare qua. presenza criminale del quartiere. L'ultima notizia di oggi risulterà gradita ai proprietari. Salve, sono Eric Fickball da UNF News. Posso spararli? Sì. È mancato il vostro sindaco Lucius Rae. Siamo stati informati della morte della sua famiglia. Il sindaco si aspetta nel Tra l'altro, figo, ma preferisco la katana, che però non c'è. Ah, forse qua. Katana. verso la faccia 116 mettiamo il Norowaki, no, come si chiama? Nowaki. Comunque, prima di continuare con la missione, io direi finisco magari il video qua perché abbiamo già visto un sacco di cose, quindi scendiamo solo un attimo. Va bene, quindi siamo usciti adesso. Vediamo se si può salvare. Va bene, quindi adesso detto questo, ehm, io vi saluto e ciao!